早期啊，现在都没有手冲，所以现在就是用机器去对，还是黑白还是手冲？因为黑白没办法用机器，了也比较简单。嗯，刚开始是彩色刚在台湾最流行的时候，那那个时候，我比较幸运的是，是从手动开始，手冲手冲的，对，那。 到现在用机器，现在已经用机器了。大家好，我们今天来介绍相片冲洗液者的冲洗的步骤，然后我们示范给大家看。这个呢是客人冲洗完的片子，然后这个呢是抽片器本人，然后我们要用这个，他们让们结合，抽出它的片头。 打片头，现在我们要把卷片器跟片子把它卷结合在一起，然后在暗房中进行哒，然后就这样会一直用。卷好了之后呢，我们会把它放到黑色的罐子里面。好了，开灯。 底片在里面哦，我们现在已经准备好了有底片的显的冲片罐，还有显影、停影跟定影，这种三种主要药水可以让呃底片成像。好，现在我要加进去。 反应完之后，呃，我们就会敲一下，把泡泡震破，然后之后就会进行停饮跟静饮的动作。接下来要加入停饮，让它药水停止反应。 也是要这样摇，跟刚才一样，然后时间到了再撞一下，反应完之后就再加入定。 影的成分是三种药水中最毒，其中含有很多金属离子，尤其是银离子，也是这样摇一摇，然后再撞一下，然后最后再把它倒出来。 这三种药水使用过后就会是废液，废液最后就会统一收集到桶子里。现在把刚才抽好的底片这样晾干，然后到时候就可以扫描。嗯，就这样，谢谢大家。什就刚我说到油瓶吗？对，里面。 大概还会有什么成分？就那个最重要其他都。其他的都是辅助。对。OK。好。它里面有银，它第一道就是银。它没有银，那银的话，它就是碰到这个药水，它就是你摆光了之后，它会，它会变成，嗯，锈环变成，乳化银会变成溴化 然后那也在经过漂白的时候，再脱影的话，它会把银掉下来，会弄下来。所以先原本的是乳化影，对。然后后来是冲完相，再附在相片上之后，再用碱性的，再酸酸性来抑制它，对，然后就漂白。漂白就是要做给定影、定色的这个动作，把这个银稳定化，稳定在相片上。 对，它是这是显影的关系，它是会感光在在那这个上面上。但是我们药浴现在是会议的话，因为这个药浴会，它那个影呢、银粒子呢，会在药浴里面残存在药浴里面，所以我们代谢出来的这些会议呢、药水，就变成说我们里面会有，那我们一定要把它收，然后有备浴来这边。 做一个回收。回收？这次要去录那个吗？对呀，大概是什么？这个就是，呃，应该是说这个是显引显引剂啊，然后经过那个这个漂白这个这个。 这个那个那个回收的说，这个一定要回收，不能完全不能倒掉。然后因为它含量最大，所以这个是最有价值。所以这个是显影剂，有因有显影剂在这里？显影剂对显影剂它是比较小的，没有没有什么。你看你看，说完完全没有积量，然后到这里把那个水洗掉的时候，它就浮在上面，它这个是最有价值。然后在第三道最后一道就是这个，这个也有一点点，所以它叫我们不要倒掉，不要回收。 啊，你们拿来充了黑白，那更傻。他有人几乎是不要，然后我们就把它倒在一起，反正他也会来收啊。好，谢谢谢谢。嗯，最之前啊，因为银的话，它还有一个跟金的价格，还有这个浮浮动。那所以，就是银有银离子的这个药物反呢，它是会污染我们的我们的环境，对对对。 那属于这个被污染的情景，浆，在之前呢，是有专门他会来帮，他还用钱来帮我们收银，所以就用钱跟你们购买，购买我们的会议，那我们把有赢的这桶会议呢，就留下，嗯，卖给他，但是现在的处理比较要理的更严谨，嗯，呃，我记得环保署现在做的蛮好的，就是说，他有规定我们相关业者到一个开会说明。 上过课，那他给我们看的就是有一个重金属污染的一个土地的一个后果。那花如果说，那花非常有时候一大块要算亿的，才能够把那土地，嗯，把那个就是那种，对复原，所以是看的是相当相当的高西。如果说这个费用，所以那现在好像有管制，就是说，像我们现在我们现在一个做法就是。 或者是环保是一个规定，我们像这个有的公司，的话，可能就必须要把这个会议委托专业人来收集，然后他们在什么时间里面，他会跟他这个卫星定位，啊，这车子来收，那你不会乱乱跑乱倒。好，那这个固定，然后什么时候来收，收多少，什么时候进场，哎，是这样子。所以。 这个这个是跟那个那个那个公司的签那个合约，而且这个要包增环保局。还有可能九岁几年就开始，或者是八十年，我忘记，哎，我要看，然后还有上上课的，所以嗯，你们本身就当初有这个规定之后，就要写所谓的事业废弃物清理，就废金属。对。开始自己填。 一开始自己填，然后所以现在这一份还是当初填的那份吗？都没有没，一年要填一次吧。所以后来都是请厂商他们去去写。所以就老板从那时候一开始是自己写的嘛， <laughs> 一开始是自己啊，然后教我们写。那因为嘛，说实在的，这个在台湾的每一个行业都非常辛苦。 <laughs> 那有时候我们在写那个要要要跟。 跟这个厂家，那你要多要什么？按照联联系来联系，就是一直联系的话，就好像感觉到，那到后来，不然的我就我剩下的费是就是在这里，我把那个必须要收的全部放在这里，我们一个桶支撑桶，然后嗯，或者是它有一个固定的一些这样在跑，那他可以来帮你收。后来有有他们的钱，之前是我们的最就始，最开始。 嗯，所以刚开始是也是政府会开课教你们怎么写，还是要自己上？有有，那然后还要上网训看。那因为说实在，这个行业都很竞争，然后实在是没有时间专门在那边处理这一区块。后来就是店那个厂商就是对我们委托一点，就是花一点钱。 要所以前可以卖钱，现在反而要花钱。对对对，是。但是如果说是为了大家的环境的话，就是必须。嗯哎呀，你有去上课？基本上都哎呀。 上来你不会，你可以打电话给那个环角局宝修，他会跟你讲。哎，那老板，您刚刚就讲到的上课是刚开始政府在推动那个要写废青属的时候，是他们会来通知你要上课吗？对。那辅导你去上课，他们想到这样做。那上课内容就是大概在教你是怎么清理那些废液，还是要教你怎么写这一份废金属？ 他他只是放影片啊，就是像这种东西到哪去会怎么样、怎么样，然后淘汰啊，然后再开始做这个怎么样清理些东西。影片有，哎，然后相关的都有，看工地，然后看那个怎么在处理，哎，相当用一些好几回哦，我用了好几回。哦。那是环保署一直去上车。对，他要通知你上车。然后不去的话，也会开罚，还是会直接。不去哎，我最后一次好像。 最近不久好像去年还是，最近还有，嗯，还有，他之前是比较密集，我记得哦，没有三次也有四次，哈哈哈哈哈，哎，对，呃蛮用心的。没有，没有什么，没什么测评，抽的人不同，然后多了盖章，对，早期有在抽。 所以不用盖章，那现在如果在抽，只要盖章。所以在写废青书之前，就是也会有人有专人来收。对收。那是所以之前他们来收是要就你们哎，他们会付钱给你，这样早期对，早期会。那现在就现我们付钱。后来就是你们付钱，所以差在这边对，以前是。 那个银就是有价值，然后你们对我们还可以卖给他们。那现在是我们要花钱，我们要花钱来给他们请他们，然后一定要花钱给他们，对，不然政府也会开发。对对对，政府会开发。所以大概是几年前政府开始有规定这些规定。哦，可能。 机会出来。 喂，涛哥人老王出去好啊，你跟他收收呀。 进啊！要拉进湖里啊！这边啊！